La gran diferencia entre un narcotraficante latinoamericano y un narcotraficante europeo o en Estados Unidos es que el narcotraficante latinoamericano quiere acumular dinero, acumular poder político y tomarse el poder. This is a country where we speak English, not Spanish. You need to make sure your child can speak Spanish. Se necesitan muchos kilos. Oscar Naranjo was the head of the Colombian police forces. But he's not just a retired cop. He's a robust weapon of justice that's collided head on with Latin America's most barbaric criminal organizations, including Pablo Escobar's. He's a real badass. And look, this may sound like a cliche, but General Naranjo strongly believes the words are the best weapon against violence. I mean the guy sat down at the negotiating table with former guerrilla group, FARC, during the historic peace talks, a series of discussions that made headlines around the world, ultimately ending the region's longest armed conflict, a big win for his country and the region, although many Colombians will not agree. What else? Hmm, he was President Santos' VP from 2017 to 2018. Oh, and many call him the world's best cop. He has certainly earned his spot in the history books. Right, Jaime? La lectura que hacen los Estados Unidos sobre la lucha contra las drogas, ¿a eh, usted le parece que es injusta cuando se señala a Colombia? Porque ya no solo estamos hablando de cocaína. El mundo tiene que cambiar sus métricas alrededor de la evaluación sobre drogas. Es verdad que seguimos siendo un productor de drogas, pero tenemos la violencia más baja en los últimos 42 años. ¿Qué pasa en Colombia con la gobernabilidad democrática a pesar de tener problemas problema de drogas? No está en jaque como resultado de una, de una amenaza de los carteles de la droga. ¿Qué pasa en países productores con la lucha por tener una institucionalidad fortalecida y confiable? Colombia es un ejemplo de esa transformación. Y yo lo que he dicho en Washington es, no basta mirar si hay cultivos ilícitos, hay que revisar si somos capaces de contener la oferta aplicando medidas como la interdicción de drogas. Cuando a la gente le hablan de narcotráfico, de capos de la droga, la referencia en Estados Unidos y con todo este cuento de las series es Pablo Escobar. ¿Ha sido realmente el capo más difícil para usted en capturar? Yo diría que ha sido el más violento, el más sanguinario. Estimamos que Pablo Escobar asesinó por lo menos 5.000 colombianos en los últimos tres años de su actividad criminal lo consideramos un monstruo. Hay otros narcos que son más inteligentes, menos violentos, pero más difíciles de capturar que Pablo Escobar. ¿Alguno que recuerde? Johnny Cano, un, operador del cartel del norte del Valle, que todo el mundo sabía que era realmente el operador de ese cartel y que duró por lo menos 15 años en fuga hasta que logramos capturarlo. El Chapo Guzmán es otra especie de mito criminal como Pablo Escobar en México. Yo diría que menos calculador que Escobar, más violento que Escobar y más corruptor que Escobar. Ay, Dios mío. Casi. Bueno, yo creo que nadie había avanzado tanto. Y usted que es experto en tumbar estructuras así. <laughs> en Colombia tenemos narcotraficantes, pero ya esos narcotraficantes no amenazan la institucionalidad, ya no ponen en jaque el sistema democrático. Por poderoso que sea un narcotraficante hoy, sabe que no se puede tomar el poder. En Colombia se le cerró la posibilidad de la toma del poder por vía delincuencial a cualquier individuo, llámense guerrillas o llámense cárteles de la droga. ¿Es más fácil combatir narcos que guerrilla? Yo creo que son dos fenómenos muy distintos. Al final lo que hemos hecho con las guerrillas a través de un acuerdo que puso fin a ese conflicto con las FARC fue reconocer que había un conflicto armado que se alimentó y que realmente se financió de narcotráfico pero donde la gran diferencia no era vivir para narcotraficar, sino narcotraficar para poder subsistir. Mientras que el narcotraficante... Ya, se puso complicado. Mientras que el narcotraficante lo único que espera es narcotraficar para siempre, pensando que puede desafiar al Estado. En Estados Unidos, ¿usted cree que en el Congreso, el gobierno, se ha entendido eso? Todos los interlocutores con que yo he hablado reconocen que el Plan Colombia transformó la institucionalidad en, nuestro país y que gracias a ese plan hoy no hay ninguna posibilidad de que un delincuente a esa institucionalidad. Muy bien. Random Four.